Buonasera a tutti, benvenuti, buonasera. Vi chiedo scusa per il ritardo, ma ovviamente ho provato nelle mie mh, mm, odissee ecco, tecniche, <laughs> ho provato a, um, a, cercare di condividere questi, questo evento, questo, questo, questo piccolo momento che passiamo insieme eh, su diverse piattaforme. Non ci sono riuscito, eh, ritornando quindi alla mia solita conclusione che questo gruppo Facebook per me è un po' come fosse, eh, non dico una casa, ma comunque un punto di ritrovo, ecco, un punto di ritrovo tra chi? tra noi che ne stiamo facendo parte e chiunque poi vorrà farne parte, nel senso che a me non sono mai piaciute, mh, mm, per mia natura, dentro di me, non mi sono mai piaciute le piazzate da mercato cioè quello che pubblichi ovunque e diffondi tutte le cose che la gente almeno vede come sei bello, quante cose sai, quanta conoscenza possiedi, eccetera, eccetera. Mentre invece ho sempre amato dal profondo del mio cuore mh, mm, trasmettere non una parte, ma trasmettere proprio tutto a chiunque mh, mm, si sia mostrato, ecco, volenterioso e interessato, capito? A parlare di certi argomenti, a parlare di certe cose. E ecco, in questo caso allora sì, perché è una cosa meravigliosa e che non ha descrizione in termini umani. Ma, eh, come dire, questo che l'altro giorno mi diceva una, una, ragazza, mi scriveva e mi diceva ma come mai quando fai i tuoi video, ho visto qualcosa su YouTube, guardi sempre a destra e a sinistra? E signori, ehm, non, è una cosa <laughs> non è una cosa poi così trascendentale, il punto è che davanti a me c'è un, una cosa, un, un oggetto, capite? Una, una, webcam, no? Adesso lo sto facendo con il telefono perché probabilmente avremo una migliore qualità anche per voi. Ma è chiaro che ehm, io mi trovo davanti a una telecamera, capite? <laughs> Quindi no, a volte mi sento un attimo come ehm, se non sapessi dove guardare, ecco come se non sapessi dove... Perché ecco, se hai davanti una persona magari la guardi negli occhi, ma qui non c'è tanto da guardare negli occhi. Sì, puoi far finta di guardare negli occhi, essendo fotogenico, essendo video fotogenico, <laughs> eccetera. Puoi guardare direttamente nella telecamera e questo naturalmente eh, fa, fa, fa, finta che guardo negli occhi ognuno di voi, ma non è vero, quindi <laughs> se mi vedete ogni tanto che faccio un po' così è solo perché um, <laughs> non voglio essere troppo imbarazzato dall'avere da, da non, dal credere di non parlare con nessuno, capite? Voglio che le cose invece fluiscono come devono fluire, quindi eh, prendo cos'è che, che, che si prende? Dovete capire che quando uh, voi dovete spiegare qualcosa, provateci a ricordare un esempio, no? Quando voi vi mettete a spiegare qualcosa che conoscete. Quindi per esempio una, un argomento um, che avete studiato oppure un argomento di cui vi sentite un, un po' padroni, no? Ecco, mh, mm, quando andate a parlarne, quando andate a parlare di qualcosa che non è che la conoscete del tutto, perché del tutto non si può mai conoscere niente, però ci potete danzare sopra. È come una musica che conoscete e un po' ci avete danzato, quindi vi metterete in pista e farete un ballo, potete farlo, invece chi non ne ha mai sentito parlare, chi non è per niente ehm, adatto, non ha mai sentito quella musica, eccetera, eccetera, è chiaro, potrà ballarci ma dopo un po', no? È una cosa naturale. Bene, se voi vi ricordate un esempio della vostra vita in cui stavate spiegando a qualcuno qualcosa, anche come si fa a fare l'uncinetto a maglia, capite? Mica, mica robe accademiche o robe così. Mm, scoprirete con eh, una certa eh, sorpresa, se ci state molto molto attenti, che anche a voi lo sguardo si muove un attimo a destra e a sinistra, generalmente verso l'alto. Questo perché state uh, convogliando e cacciando e raccogliendo la percezione. Ecco, quindi quando voi andate a parlare di qualcosa e avete bisogno di una ispirazione che vi, che vi faccia parlare, di un risveglio, oppure di parlare dal profondo, no? Bene, si deve uscire da quello che può essere definito, in un qualche termine, il mondo conosciuto. Cioè il mondo come viene percepito adesso, perché si deve capire che anche appunto magicamente il mondo è un precipitato. Cosa significa? Significa che mh, mm, tutto quello che noi chiamiamo mondo reale o mondo materiale o mondo solido, eh, chi più ne ha più ne metta, è qualcosa di già fatto. Cioè è qualcosa che già è ehm, nato, che già è materializzato, per l'appunto precipitato. Cosa significa precipitare? Come l'acqua che evapora, trova un tetto, si condensa tutta su questo tetto e poi dopo un po', tac, le goccioline precipitano, ok? oppure come un, un, un, vas un vaso di, pieno di acqua avete un piccolo pezzettino di piombo, lo mettete in cima pom, e arriva sul fondo. Quando è arrivato sul fondo il suo viaggio l'ha fatto, capite? Quindi questo è un po' il discorso. Se voi dovete ricordare e quindi mh, mm, riportare qui, in questo momento e in questo spazio, le vostre conoscenze riguardo a un determinato argomento va da sé che dovrete fare un viaggio di percezione. Anche se non ve ne accorgete magari, no? Anche se non lo chiamate così. Ma è proprio così, cioè dovete andare a ricordare, quindi a ridare al vostro cuore oppure rammentare e quindi andare nelle sfere più intellettuali e, e, e più razionali della mente e andare a riprendere quella conoscenza lì e poi saprete riportarla qui. Guardate che questa abilità non è una cosa scontata, non è affatto una cosa scontata e infatti ehm, non tutti gli esseri ce l'hanno, questa abilità di ricordare. Eh, considerate che potremmo anche tranquillamente vivere senza ricordare. <laughs> Lo so, è strano magari, però mm, vivere nel momento presente continuamente senza aver bisogno di quella che si chiama memoria. E, ehm, potrà per alcuni sembrare un un modo di vivere un po' strano, un po' assurdo, ma questo signori solo perché um, non si ricorda, appunto, <laughs> ricorda di come l'umanità abbia vissuto in questo modo per moltissimi anni e stiamo parlando della storia esoterica dell'umanità e quindi delle razze di esseri umani precedenti addirittura appunto alla nostra, perché va da sé che nella nostra eh, conformazione, nella nostra tipologia, nella nostra morfologia occulta e percettiva, la memoria è presente a tutti gli effetti così come è presente una certa forma di razionalità e quindi di ragionamento il pensiero, il potere del pensiero, l'analisi del pensiero e queste cose qui sono assolutamente presenti nella nostra conformazione, ma non crediate che sia sempre, sempre stato così. Di fatto vi dico tranquillamente che l'uomo ha vissuto per moltissimi anni in uno stato, ad esempio parlando di Lemuria, in, in uno stato di completa... Ehm, presenza di completa presenza ehm, come dire la percezione del mondo è completamente correlata completamente eh, dipendente <laughs> completamente danzante con la percezione che abbiamo di noi stessi quindi eh, non considerate, quindi non, non vi crediate, ora che abbiamo detto che appunto l'uomo poteva vivere anche in un altro modo, no? In passato, e ha vissuto in tutt'altro <laughs> modo, non vi crediate che quindi si sentiva nello stesso modo in cui noi ci sentiamo oggi, quindi un io, un corpo fisico in mezzo ad altri corpi fisici, anche con questa differenza di percezione. Cioè se cambia la percezione del mondo, cambia completamente la percezione che hai di quello che chiameresti te stesso. E questa è una cosa fondamentale. Solo che signori, per capirci qualcosa veramente e per portarvi a casa un tesoro da questo minimo incontro che stiamo facendo e che poi sarà registrato, quindi non vi preoccupate, alcuni mi hanno detto che um, non potevano esserci altri mi hanno detto che appunto avevano aspettato e <laughs> è chiaro no ho sbagliato anche io mm, ma non c'è problemi perché rimarrà registrato lo metterò anche su youtube per capirci qualcosa sulla percezione e per riuscire veramente a trasformare queste cose da mera teoria a uh, applicazione nella vostra vita e anche um, conquista di, di conoscenza da parte vostra, è chiaro che dobbiamo assolutamente eh, realizzare, realizzare la legge del contrasto. Punto. Che cos'è la legge del contrasto? È molto semplice, io l'ho detto già diverse volte anche in altri seminari online, che tra l'altro li potete trovare sul mio sito, andate su ecchio.com e lì cerco di tenere registrati comunque le serate meravigliose che passiamo insieme ne... nell'ultimo anno e mezzo, ad esempio ne abbiamo fatte diverse e sono sempre dei momenti preziosi. La legge del contrasto, signori, è quello che viene detto legge del contrasto. Cioè, per immaginarvela proprio bene, non vi immaginate un pezzo di carta, un foglio, immaginatevi un documento Word sul computer perché viene benissimo. Vi fate un bel quadrato, immaginate basta, non importa farlo. Vi immaginate un bel quadrato rosso disegnato su Word, poi fate inserisci forma e inserite un triangolo più piccolo, rosso, con i bordi rossi e lo mettete dentro questo quadrato. Il triangolo non si vede perché non vi è alcun contrasto. Questo lo potete fare anche con un foglio di carta, prendete un foglio rosso, ritagliate da parte un triangolino rosso, lo mettete sopra, però è chiaro che lì avendo un pochino di spessore la carta, il triangolino rosso che mettete avrà l'ombra dei lati e quindi non c'è rosso sul rosso, c'è rosso sul rosso ma c'è un attimino di grigio nero rosso, no? Il colore dell'ombra lo so, sono dettagli, ma eh, se voi lo fate con la carta magari lo vedete il triangolo. Ma ricordatevi questa cosa fatta con il monitor di un computer, tanto oggi lo possiamo concepire benissimo. Signori, io vi invito veramente a riflettere sulla legge del contrasto, perché è la mh, mm, base su cui si forma e si sviluppa l'intera percezione. L'intera. Ed è anche un po' il motivo e, le, e, e, lo scopo che fa muovere le forze nella propria vita perché i, a volte delle cose ci accadono sembra che siano bruttissime eccetera eccetera sembra che non ne usciamo più fuori eccetera eccetera in realtà servono per dare contrasto ad altro perché se non ci fosse contrasto e lo ripeto di nuovo voi non percepite, nemmeno io, noi non si riesce a percepire la cosa, anche se fosse davanti ai nostri occhi. Non si riesce a percepire. Eh, di fatto, mh, mm, questo, allora, per capire bene come questo può determinare, diciamo così, la percezione in tutti gli aspetti che voi possiate immaginare, quindi l'aspetto psicologico, eh sì mi sono successe queste cose nella vita, questi traumi eccetera eccetera, però se io li supero, se io li ho superati adesso sono più forte. Perché sei più forte? Perché percepisci con maggiore intensità e non sei più presa, hai più contrasto, capite? Cioè per esempio se te hai ricevuto... Mm, mm, se tu hai un trauma, mm, guardiamo il lato psicologico, poi guardiamo il lato percettivo puro, se tu hai un trauma nella tua infanzia, eccetera. È chiaro che se tu non lo superi mai, allora va da sé che ehm, ne rimarrai invischiato perché quel trauma ti sta continuando a generare frequenza chiamiamolo colore se volete di fatto in una certa visione dell'aura si vede proprio un nodo di colore che rimane lì fermo vorticoso quindi si può parlare tranquillamente di colore se si prende lo spettro elettromagnetico della luce ma si può parlare anche di suono di fatto un chiaro udiente sentirebbe un suono persistente in qualche zona del corpo di questa persona capite quindi mm, da dove arriva arriva sempre di percezione si parla signori bene um, parlando di questo quindi se tu non lo superi rimane questo tram tram e ogni volta che lo vai a toccare fa male e quindi rimane lì. Bene, il contrasto non è stato guadagnato perché è semplicemente questa roba qua che arriva e anzi ti influenza tutto del suo colore praticamente le tue scelte della vita le tue cose eh. Però se tu riesci a superare questo trauma che tu puoi aver avuto o questa esperienza oppure un'esperienza brutta di un periodo della vita poi vai avanti la vita se ci fate caso vi aiuta sempre a crescere perché voi non siete più la stessa persona di 5 anni fa così come non siete più la stessa persona di 10 anni fa non siete più la stessa persona di 20 anni fa, capite? Perché? Perché avete acquisito contrasto, come la macchina fotografica che piano piano si calibra e acquisisce sempre più contrasto e quindi vedi sempre più cose, no? E questo dovrebbe essere la maturità fino ad arrivare alla saggezza in teoria. Eh, oggi non è proprio così, nel senso che i nostri vecchi non è, non è assolutamente <laughs> detto che siano saggi, questo purtroppo dipende un po' anche dalla collettività in cui viviamo, però generalmente la parola vecchio è, sarebbe bello se fosse collegata con la parola saggio, nel senso che più sei anziano, ecco, e più che eh, dovresti acquisire saggezza proprio per questo motivo. Ma andando avanti quindi, se tu invece questo trauma lo mm, superi, cioè trovi veramente il modo di superarlo Ma non che ti accontenti e dici Eh vabbò, se, se ci conviverò No, proprio lo superi Cosa vuol dire? Che ne acquisisci conoscenza Ne acquisisci saggezza Conoscenza percettiva, no? Ed ecco che eh, questo però si vede abbastanza spesso anche nei nostri anziani, nei nostri, nei nostri nonnini che ci sono ancora oggi, no? Si vede che sono un pochino, almeno questo, che sono un po' più pratici, eh? N nelle cosette di tutti i giorni, nelle cose quotidiane, li vedi che hanno più esperienza di questo e quindi ti possono proprio un po' anche insegnare queste cose perché c'è questa esperienza maturata nel corso degli anni, eccetera, eccetera. Mm Ebbene, perché loro hanno acquisito più contrasto su questi ambiti, fosse anche l'ambito delle vecchiette di paese sulla panchina che spettegolano tutto il giorno <laughs> su tutte le cose che succedono nel paese, ma va bene anche quello l'ambito, perché non è... non, non si sta ora qua a, a vedere, a giudicare quale ambito tu hai acquisito contrasto, stiamo solo osservando questa parola, contrasto, quindi te il contrasto lo puoi acquisire in tante cose. Un altro esempio, sempre di psicologico, chiamiamolo psicologico, emotivo, è, è le relazioni d'amore, ok? Magari all'inizio uno è completamente naive, si incastra in qualche situazione d'amore, che so io, di qua e di là, di su e di giù, con il passare degli anni, se questa persona è intelligente, fa suoi, delle sue esperienze, dei suoi errori, un insegnamento, un stimolo di conoscenza, quindi acquisisce conoscenza dalle sfide che gli si sono presentate nella vita. Questo naturalmente, signori, come vedete, è ehm, la legge del potere, nel senso che è chiaro che in ogni sfida della vita tu puoi risultarne completamente sconfitto oppure puoi guadagnarne potere. E la vita, signori, è la prima maestra del, di noi, <laughs> è la prima nostra maestra, capite? La prima quindi insegna nel modo giusto. Ripeto, qualsiasi esperienza nella vita può esservi debilitante, distruggervi anche, perché no? Oppure, proprio per la stessa intensità con cui vi avrebbe distrutto, al contrario, con la stessa intensità vi fa crescere, capite? Quindi, ehm, bene o male, questo è il discorso il contrasto dal punto di vista psicologico, quindi quando uno ha, ha, ha, um, è sempre una questione percettiva, eh? non è che siamo andati fuori dalla percezione, quindi quando uno ha maturato delle cose, anche in esperienza dicevo di ambito amoroso, uno impara dai propri sbagli, diciamo così. Quindi ecco che la parola interessante che adesso è sortita fuori da questo discorso è sbaglio, errore, ok? Allora, voi non potete avere contrasto di qualcosa se non c'è uno sbalzo di colore, di, di, di qualcosa, va bene? Deve esserci una, una differenza, perché altrimenti il contrasto non esiste, in nessuna maniera. Questa differenza, signori, viene data dagli sbagli che facciamo nella vita. Quindi, magari, è il momento di resettare un po' tutto quello che abbiamo creduto finora. Nella vita non è assolutamente vero che non si deve sbagliare. Questa è una cosa meravigliosa che mi stava dicendo l'altro giorno mio figlio, che ha 7 anni, e ne stavamo parlando esattamente di questo. Ora lui era lì che stava facendo la sua lezione, i suoi compiti, no? cioè sta imparando a scrivere il corsivo e, e ovviamente non conoscendo le lettere, come tutti noi abbiamo fatto, sbaglia e le fa una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Dopo due settimane che stiamo lavorando su questo, l'altro giorno iniziava e ha imparato a scrivere quelle 5-6 lettere in corsivo. E io gli ho detto, guarda, vedi, guarda un po' cosa stai scrivendo, e due settimane fa non riuscivi nemmeno a farne una di queste. Eri lì e si cancellava, eri lì e si cancellava, eri lì e si cancellava. E lui mi ha risposto, ah, ma allora sbagliare va bene? E io gli ho detto certo che va bene sbagliare, ma non è solo che va bene, è necessario. La vita è la prima maestra. Punto. È la prima maestra. Quindi se la vita ti fa sbagliare, vuol dire che è quello il metodo. <laughs> è quello il metodo per acquisire il contrasto percettivo e per aumentare la tua percezione veramente. Se non sbagli, non è possibile maturare in nessuna maniera. Non ci sono scuse su questo. Ecco da dove vengono le antiche storie dei cavalieri erranti. E la stessa parola errore che viene da errare etimologicamente significa semplicemente vagare, camminare, errare. I cavalieri erranti erano coloro che andavano e camminavano, camminavano. La vita è un continuo errore. Questa è la saggezza che ne viene fuori. E infatti gli ho detto a Gabriel, ma guarda anche altre cose, anche la matematica, ora siamo alla moltiplicazione. Ma tu guarda un po' che il più, che è l'addizione, il meno, che è la sottrazione, li sai già fare bene? Guarda un po' quante pagine hai, fatto, quante cose adesso riesci a fare? Quando eri lì all'anno di asilo, eccetera, eccetera, ti ricordi che non riuscivi a fare niente di niente? Non ne potevamo nemmeno parlare? Ecco che quando qualcuno ti inizia però a dire che lo sbaglio non si fa, limita la tua crescita. Perché limita la tua possibilità che poi potrebbe avvenire o non avvenire, si è detto, no? Ma limita la tua possibilità di acquisire contrasto. Bene, finito questo discorso, eh, che è successo? Si, si, si è abbassata una luce, boh. Va bene. <laughs> Su subito, ho finito il discorso. Boom. uh, <laughs> ehm, volevo, l'ultimo minuto, parlarvi di questo, sempre del contrasto. Ma abbiamo detto si parlava a livello psicologico e anche però a livello percettivo puramente uh, percettivo, no? Bene. Ehm, voi credete Mm, proprio perché non avete contrasto nella percezione, di vedere tutto quello che c'è da vedere. O anche se mentalmente um, sapete che c'è molto altro da vedere, sapete che c'è molto altro... Siccome non lo vedete, allora, eh, cioè, capite? mm, mm. allora, l'atteggiamento giusto di chi... Uh, ovviamente tutti sapete che c'è molto altro da vedere, eccetera, eccetera, quindi non è vero che io credo di vedere tutto. Però nella pratica percettiva non è così, perché se una persona intelligente ehm, veramente pensasse che sta vedendo delle cose, però c'è un'infinità di, di, altro tipo di dati percettivi che io non vedo, allora lascerebbe la porta aperta al ignoto, cioè lascerebbe nella sua vita la porta aperta a molto altro che io non so e non conosco e quindi rimango nella non conoscenza, rimango nella beata ignoranza nel senso percettivo, cioè non limito tutto a quello che vedo e percepisco con i sensi. Però nella realtà dei fatti siamo tutti stupidi perché mentalmente lo pensiamo questo, però praticamente ci sentiamo soffocati. Una persona che pensa questo veramente non si può sentire soffocata perché anche se non percepisce magari ma sa che quello, percepi- quello che sta percependo ora, quindi compresi tutti i drammi che uno può immaginare, è un grammo del chilogrammo. Cioè è un millesimo di parte di tutto lo spettro che possa mai esistere, capite? Quindi a livello percettivo si deve capire che tutto quello che si vede, che si percepisce, prima di tutto è luce, nel senso che sono fotoni che si comportano come onda o come particella eh, tutto quello che noi stiamo vedendo adesso è la particella, cioè il lato particella della luce. Quando si chiude gli occhi, si chiudono i sensi e tutto è possibile, siamo nella parte onda della luce, cioè della parte possibile della luce, capite? Ma ecco qua un'altra un questione abbastanza interessante sulla legge del contrasto. Secondo voi, degli esseri che magari sono un pochino più avanzati di noi a livello percettivo, non potrebbero in un qualche modo approfittarsi di questa situazione. Cioè, l'uomo veramente è un essere multidimensionale, cioè un essere che non è che te sei qui, poi ti stacchi e vai di là, poi ti ristacchi, che ti vuoi staccare? Cioè tu sei semplicemente presente su più piani della realtà, contemporaneamente. L'esempio più banale è l'aspetto emotivo, per esempio. Tutte le emozioni non sono roba fisica del corpo, no? È un interpiano, il piano emotivo, con il corpo emotivo, eh, che è quello che vi dicevo che si vede colorato nell'aura, quello lì è il corpo emotivo di una persona, appunto. Bene, il corpo emotivo... Ehm, sei, sei già su un altro piano. Un altro piano che sta insieme a questo, nello stesso punto di questo, eccetera, eccetera, ma quindi tutti noi possiamo avere la percezione della multidimensionalità adesso, senza andare a cercare chissà cosa. Prendiamo il piano del pensiero, uguale, diamo il corpo, in questo modo c'è tutto un range di frequenza che è quello che noi chiamiamo i pensieri, che se noi non avessimo accesso adesso con la coscienza, contrasto, a questo range di frequenza noi non potremo pensare. Punto. Sapete quante cose che non si possono fare? Perché, ha, perché la coscienza non ha accesso non ne siamo coscienti, capito? Non ne siamo coscienti. La coscienza non ha accesso a quel range di frequenza. Bene, per concludere questo discorso, volevo solo farvi notare che tutto quello che noi vediamo, e questo è stato scientificamente visto, non è l'intero spettro elettromagnetico. Perché poi ci sono anche altri spettri, <laughs> calma. Però per lo spettro elettromagnetico, per esempio, noi vediamo dal rosso al viola. E questo è stato misurato con una lunghezza d'onda in nanometri. Da 700 a 400, perché praticamente dal viola, andando verso sinistra, si va al rosso, no? Ecco, la lunghezza d'onda aumenta in questo verso, ok? Quindi dal viola che siamo sui 400 nanometri si aumenta, si aumenta, si aumenta, si aumenta e si arriva all'estremo del rosso che siamo a 700 nanometri. Dopodiché noi non vediamo più perché c'è l'infrarosso e di là c'è l'ultravioletto e si va ancora eh, di là e di là di là, le microonde, le onde radio, di qua e di là, ma tutte queste cose che sono state un po' viste, sperimentate, ma ci sono dei ma. Questo spettro elettromagnetico, che tra l'altro è lo spettro elettromagnetico mm, uno degli spettri elettromagnetici, <laughs> perché poi c'è anche molto altro rispetto all'elettromagnetismo, no? Bene, quindi cosa significa che noi vediamo soltanto una parte di questo spettro? Vuol dire che c'è molto altro che però noi non avendone il contrasto percettivo non si vede. Ed ecco perché di notte, con degli occhialini specifici che danno il contrasto, tu puoi vedere al buio. Eh? Perché? perché danno il contrasto in modo che tu possa almeno sfondare un pochettino il range del rosso e vedere un po' di eh, infrarosso quindi ci puoi vedere anche al buio con degli occhiali speciali ora questo range però di frequenza lo vedete che è come se fosse eh, un contentino, come se fosse una piccola cella <laughs> che è stata donata all'uomo e gli è stato detto guarda te vieni qui e te ne stai qua, punto. Lo vedete che è uno spazio, è una cella a tutti gli effetti. Perché nulla di quello che voi potete vedere adesso non ricade in questo <laughs> range dello spettro visibile. Ecco che la coscienza può essere pilotata, certamente, anche da fuori, anche da fuori perché quando tu Uh, per esempio se telefoni a qualcuno e gli dici oh guarda lo sai ti è morto il gatto questo qui magari era super affezionato al suo gatto gli prende un travaglio emotivo eccetera eccetera tu hai condizionato la sua coscienza dicendogli questa notizia anche altri modi ci sono eh però durante la giornata, quando uno si sveglia magari abbastanza felice, incontra la moglie, che so io, oppure la suocera o qualcuno che gli dice Oh, guarda lì come stai male stamani, hai bisogno di qualche vitamina. Io mi ricordavo che stavo bene. E eh, se non me ne sto attento e, e non ho sufficiente intensità, eccetera, eccetera, cede il contrasto percettivo e mi macchia di quel colore e quindi è molto probabile che da quel momento, proprio perché la prima cosa che ho sentito è guarda là sembri un cencio morto, bene, può essere che tutta la mia giornata sono stanco eccetera solo per questo motivo. Vi sarà successo, sicuramente vi sarà successo esperienze simili. Va bene? Quindi abbiamo detto tanto in questo, in questo, nostra, eh, in questo piccolo incontro, che tra l'altro sono molto felice di farlo. Cercherò, eh, allora scrivetemi subito le vostre domande, così ora vado a leggere, se ci sono, se avete delle domande, scrivetemi tutto quello che vorreste così chiedere, prenderò due domande così e guardiamo se possiamo rispondere. Mm, intanto io vi dico che mi piace molto questo nostro incontro di oggi e cercherò di farli quasi tutte le domeniche, ora non proprio tutte le domeniche, però mi piace come occasione per vederci, per, per parlare anche appunto con questa storia delle domande, possono veramente uscire fuori delle cose interessanti. E poi così vi tengo anche aggiornati su, su, cosa stiamo facendo, su come stiamo andando avanti, sui nostri incontri, eccetera, eccetera, in modo che veramente mh, mm, possiate avere una panoramica. Ecco, la comunicazione secondo me in questo modo, con qualche piccolo aggiornamento, ehm, la domenica è molto più efficace ed è molto più piacevole, no? E almeno stiamo un po' insieme, così come se ci trovassimo un attimo a bere qualcosa, capito? Cioè, non è nulla di, di, di, di super uh, trascendentale, ecco. Allora, eh, se mi avete scritto qualche domanda vado a leggere, altrimenti possiamo, possiamo salutarci. Riascoltatevi bene l'intero video, perché sono state dette anche un po' di cose <laughs> messe lì. Uh, allora, io siccome c'ho anche il computer qui in modo che posso vedere buonasera uh, buona serata Ecchio voglio fare il primo modulo di Lemantia ho bisogno di aiuto per il pagamento non so come arrivarci grazie ah sì non c'è problemi vai sul sito c'è scritto acquista allora il primo siccome l'abbiamo fatto ed è completo perfetto con il materiale eh, già incluso è acquistabile, cioè quello lì praticamente uno ehm, lo può acquistare. Il secondo lo stiamo, lo stiamo, cioè lo dobbiamo fare, quindi lo faremo il 20 mi sembra se non mi sbaglio, comunque c'è scritto tutto a modo sul sito, sì il 20, e eh, quindi lì ti puoi registrare, non acquistare, nel senso che ti registri a questo evento e partecipi proprio online la serata del 20 e devi solo cliccare quel pulsante rosso invece c'è scritto acquista, non è, non è <laughs> nulla di, di, così, oppure ti fai aiutare no? da, da, qualcuno che è lì con te, non lo so, capito? Questo, come si acquista un qualsiasi libro su internet, come si acquista una maglia, come si acquista un paio di pantaloni, capito? Allora, una cosa importantissima cioè per me è importantissimo, poi allora se andate sul mio sito, e ora ci sto andando anch'io perché non vorrei poi darvi un dato sbagliato, ho messo una bellissima novità, che è una grande novità, nel senso che io sono felicissimo di questa cosa, <laughs> del 3-4 gennaio 2020, cioè eh, questo qui che, sta, che verrà, no? In cui noi ci troveremo uh, in Toscana, qui a Pisa, ci troveremo in un posto specifico eh, e faremo assieme un rituale magico operativo, cioè veramente ci troviamo per praticare insieme una, una, una cosa, mm, una cerimonia meravigliosa in cui praticamente serve per dire addio una volta per tutte alla povertà e quindi aprire le porte dell'abbondanza. Cioè, è una. Mm, io ci ho scritto giro di boa, nel senso che veramente è un punto che uno mette, cioè va bene, fino ad ora mi è servito tutto che ho imparato della povertà di qui e di là, però ora ho trovato la magia, decido di uh, applicare la scienza magica, eccetera, eccetera, io voglio mettere un punto da ora in poi. Tanto non è che campo fino all'infinito, no? Camperò se mi va bene fino a 80 anni, 90 anni, che so io. E quindi basta, cioè da ora in poi, per quei pochissimi anni che possono essere 30, 40, 50 anni, che sono pochissimi, eh signori, che mi rimangono, io non ho più voglia e basta. Non ne ho assolutamente più voglia di <laughs> avere a che fare con questa cosa. Ecco, eh, capite? Quindi questo rito, questo rituale vero e proprio che noi faremo assieme, e, eh, e, ehm, sarà bello, sarà molto bello, e, ehm, serve per questo. A questo preciso scopo, che è uno scopo molto forte, però se no era inutile, no? E ci troviamo di persona che mi avete chiesto alcuni, ma è online di qui di là? No, non è online, cioè se una cosa la vogliamo fare davvero, la dobbiamo fare davvero, ok? Quindi 3-4 gennaio, se avete voglia, è aperto a tutti, è una bellissima esperienza secondo me. Cioè io sono felicissimo di fare questa cosa <laughs> e anche se, um, anche se venisse una persona sola, questo lo diceva mia moglie ieri, anche se venisse una persona sola, eh, lo facciamo lo stesso. Punto. <laughs> capito? Quindi... E, e siccome ci sono già due persone che si sono registrate, quindi sicuro che lo facciamo. 100%. <laughs> ok? Questo era per dire. Allora, ehm, sì, ora io non so perché qui commenti... È inutile che apro il computer per vedere i commenti e poi eh, non me li carica perché... Eh, perché devo dire che non ha voglia, non so. Eh sì, ci sarebbe da dire molto sulle antiche razze dell'umanità, su come vivevano eh, ai tempi di, di, Lemuria, chiamiamola così, di Atlantide, Se, è molto bello, sai, fa parte dei, dei, dei registri, ecco, delle memorie, stavamo parlando di memorie, vi ricordate? Delle memorie più ampie. Va bene, io switcho col dito qua nel, nel, nel, nel telefono, eh? Scusate se vedete un dito, non lo so se lo vedete ma con il computer non si, non si, non si vede. Ok, questo qui è di Lorenza e questo ho risposto. Poi, Luca, tempo fa sul gruppo avevi scritto come calcolare i minuti in una giornata, ore di luce, buio e i minuti di ogni ora per poi vedere che forza planetaria è in quei momenti. Per farlo si può usare un almanacco online? Sì, se l'almanacco online, cioè l'almanacco vuol dire un calcolatore forse, se il calcolatore online è giusto, sì, se il calcolatore è sbagliato, no. Ok. Allora, poi abbiamo Salvatore. Ok. Mi piacerebbe capire il discorso tempo. Una volta hai detto che ci possiamo reincarnare in un tempo passato e che il passato, il presente e il futuro stanno accadendo adesso. So che è complicato da capire, ma mi chiedevo se potessi dirmi qualcosa per provare a vedere se possa scattare qualcosa dentro da comprendere. Sì, allora ti ringrazio Salvatore per questa domanda che io però sapevo già che tu mi avresti posto, cioè io ieri notte ho avuto un po' di, di, di, di previsione su questa cosa e sapevo che mi sarebbe stato chiesto questa, questa domanda. Ecco perché so già come risponderti. <laughs> ecco perché. Allora, ascoltami molto attentamente. Perché la risposta è breve. Tu devi capire che il tempo non è assolutamente detto che sia così come ce l'hanno detto lineare. E quindi potresti andare domani a fare e avere delle esperienze che poi tu ricorderai aver fatto 5 anni fa. Così come ieri hai potuto fare forse delle esperienze che tu però poi ricorderai di fare tra 10 anni. Questa è la vera visione del tempo. Il fatto che il tempo non è qualcosa che esiste, ma è il focus della coscienza. Abbiamo parlato del contrasto in una macchina fotografica e adesso se, vuoi, se vogliamo parlare del tempo parliamo del focus. L'obiettivo che si apre e si chiude. Mm? Ricordati questo, questa cosa qui e prova a riflettere su questo. Domani potresti andare a fare delle cose che poi tu nei tuoi ricordi hai che sono accadute dieci anni fa. Perché la coscienza va, così come nello spazio, diciamo, a... Um, percepire, a farti, cioè vai a percepire solo le cose su cui è, eh, è focalizzato il contrasto, no? l'attenzione, eccetera, vai a percepire questo. Anche il tempo è nello stesso modo. Capisci? Cioè non è qualcosa che esiste di per sé, è una messa a fuoco della coscienza. Fa tutto parte del teatro della coscienza, capisci? Ecco che questo lo dissi già una volta, lo posso ripetere di nuovo, le piramidi dell'Egitto, la piramide, quella grande, è stata creata nel futuro e non nel passato come si crede. Perché in futuro questa conoscenza sarà molto più eh, conosciuta. Va bene? Ci voglio essere, ok. Simona, vedrai che ci sarai. Non è una cosa trascendentale, capisci? Cioè, ora fossi a New York, dici devo prendere l'aereo intercontinentale di qui di là, non preoccuparti. Vedrai che, eh, ho capito, serve un attimo di risorse, questo è vero ma non vederle come risorse enormi, per favore. Perché tanto comunque nel prezzo dell'incontro lì a gennaio, nel, nel, nel, rituale, insomma. Ah, e poi domenica, se volete rimanere, eh, sarà una bellissima giornata anche domenica, ci troviamo, facciamo un po' di... Eh, parliamo insieme, facciamo un po' di healings, un po' di guarigioni, facciamo un po'... Mm, sarà bellissimo trovarci, vedrete che sarà una meraviglia. E niente, quindi dicevo, per favore, cioè è vero, i soldi sono importanti, eccetera, eccetera, però non è una cifra assolutamente, Simona, impossibile. Veramente, cioè non me ne frega niente anche se uno guadagnasse un euro al mese, non importa, capito? Ora non mi ricordo quanto è perché poi non è che me ne occupo io del... Eh, aspettate, eh, vado a vedere un secondo anch'io sul sito, non me ne occupo io di, di, di, di questo perché, perché non sono in grado ehm, prenota il tuo posto 3-4 gennaio no, non è qui vabbè mi si è spento il computer quindi non lo guardo nemmeno più eh, comunque è una cifra veramente minima vedete è cambiata anche la luce perché si è spento il computer eh, è una cifra minima e, è veramente mh, mm, accessibile a chiunque a chiunque perché comprende la cena comprende il pernottamento capito? Quindi, cioè, veramente, se ti dico che ce la farai, credimi, cioè, ora, se tu dovevi spendere 3.000 euro perché c'era il viaggio intercontinental di qui e di là, di su di giù, era diverso, ma così, ti dico, è molto probabile che ce la farai. Sto praticando la lemantia correttamente, si sentono dei dolori o ci sono condizioni poco piacevoli, può essere dovuto ad una purificazione del corpo? Ma vedi Luca, ehm, no, no, cioè nel senso, sto praticando la lemantia, bisogna vedere cosa stai praticando di preciso. Perché è una cosa molto generale, è come se uno mi dicesse sto praticando magia, sento dei dolori, ci sono condizioni... Cioè, è una cosa un po' così. Quindi bisogna vedere che cosa esattamente stai facendo e come lo stai facendo perché l'hai visto l'alemantia contiene un corpus di conoscenza molto molto preciso e molto anche proprio scientifico quindi una cosa fatta all'inverso ad esempio è chiaro che andrà a squilibrare invece che a equilibrare, capito? Quindi Luca magari scrivimi in privato perché bisogna capire cosa fai e come lo fai, proprio esattamente. Anche l'altra sera una, mm, una donna, mi sembra Simona, non lo so, mi stava spiegando de, che aveva fatto un trattamento, io gli ho detto subito come lo hai fatto? Fase per fase, passaggio per passaggio, spiegami come lo hai fatto. E aveva fatto tutto bene, perfetto, cioè era proprio un'armonia meravigliosa. Però è importante, capite? Perché fino a quando tutto è misticismo, credenza di qui di là, tutto va bene, diciamo, no? Però, ah ecco, aspettate, eh. Secondo che ho capito perché Ecco, ora forse arriva la carica. Sì, ecco, era staccata la carica, infatti. Ecco perché non andava il computer. Va bene? Quindi è molto importante, mi raccomando, ve l'ho detto anche durante il seminario lì di Lemantia, siate precisi, ascoltate tantissime volte quello che vi ho detto pari pari e riscrivetevelo voi in un bel diario in modo che ce l'avete davanti tutto, va bene? Perché per esempio anche i magnetismi, ora io vi capisco che voi avete un po' anche fretta, vi piace mettere tutto in pratica, però io vi ho spiegato anche come ottenerne la conoscenza, quindi prima uno magari ha bisogno di eh, esercitarsi almeno per una settimana, due, solo sulla convocazione dei magnetismi giusti, perché poi con quelli allora non hai più dubbi, eccetera, eccetera, capito? Insomma, prendetevela con calma, come se fosse un training. dovrebbe... Eccomi qua, sono ritornato luminoso, visto? Ecco. Ok. Non devi sentire dolori comunque, Luca, cioè ne... anche altre persone, eccetera, eccetera, nessuno... Cioè, non... Scrivimi, va bene? Dimmi cosa stai praticando e come. Questi giorni, mentre guardo il mare, mi viene sempre in mente Atlantide. Ok. Luigi, a me talvolta capita di pensare senza motivo a una persona che magari non vedo da parecchio e poi dopo un po', magari un paio di ore, ricevo una telefonata o un messaggio da questa persona. Sì, sì, sì, perfetto, può succedere proprio per quello che ti ho, de che ho detto prima, cioè il tempo non è un dato uh, irremovibile e, come dire, um, non esiste, cioè non è una, una, cosa ferma, così come niente, signori, è una cosa ferma, eh? perché allora, voi adesso avete una certa percezione del mondo. Quando avevate 15 anni, se riuscite a ritornare lì, ritornare lì, ritornare lì, ritornare lì, ritornare lì, avevate un'altra percezione del mondo. Quando avevate 6 anni, ritornate lì, ritornate lì, ritornate lì, ritornate lì, ritornate lì, avevate un'altra percezione del mondo. Allora, la mia domanda, ora, vabbè, ora stavo rispondendo a Luigi, però vale per tutti. Te Luigi sei quello di ora? Sei quello di 15 anni? O sei il bambino di 6 anni? E non si può dire sarò tutti e tre, perché non è così. Perché la percezione che adesso abbiamo, eccetera, eccetera, tutta quella freschezza del bambino di 6 anni e anche l'apertura percettiva probabilmente non c'è più o altre cose si sono guadagnate. Cioè, è banale dire sarò tutti e tre. No, <laughs> eh, o uno, o l'altro E se tu sei quello di ora, allora, intelligenza, trin trin trin trin trin, non eri quello di prima. O comunque non sei più quello di prima. Quindi, essendo il tempo completamente così, io infatti come faccio quando faccio anche le mie chiaroveggenze o, o, o quando entro... Eh, io faccio così Luigi, praticamente, più o meno come, come mi stai dicendo, io entro in flusso temporale, punto. E quando mi pare mi fermo. Non è difficile, cioè eh, il tempo è così, è un flusso che in questo momento voi credete di avere una certa età, un certo numero di anni, per esempio 43 anni, eccetera, perché la coscienza sta facendo focus su questo, capito? Al momento della morte si dice, alcuni, alcuni dicono, che ti passa tutta la vita davanti, dall'inizio alla fine. Perché? perché c'è sempre stato tutto dall'inizio alla fine, solo che te te lo sei gustato pian piano. Quindi sbalzare un pochino, eh, cioè dare un'occhiata nel flusso temporale di due ore dopo è, è certamente possibile. Capito? Grazie, ho capito, ok. Perfetto, allora io credo che non ci siano altre domande fatemi sapere se... Provate a scrivermi per favore ok, qualcosa così, per assicurarmi che, che sto ricevendo i messaggi. Cosa? Ah, grazie di cuore, ok, perfetto. Allora, non ci sono altre domande. Io vi ringrazio anche voi per aver partecipato a questo nostro incontro, che rimarrà comunque registrato, poi troverò il modo per caricarlo su YouTube e riascoltatevelo se volete, fate vostro tutto quello che trovate, non solo da me ma anche nel mondo, errate, errate, errate, sbagliate, sbagliate, sbagliate e vedrete una profonda, reale, piena, intensa, completa maturità nella vostra intera vita. Benedizioni a tutti voi.